नमस्कार सगळ्यांना मी दीपक अनंत मोहिते मी पुष्पक डेव्हलपरमधून मॅक एम ई पी हेड आहे मी टेक्निकल हेड असल्यामुळे हा जो आज आपण इथे डेमो करतो आहे तो फायर फायटिंग रिलेट आवाज जर सगळ्यांनी शांत ठेवला तर आपल्याला भविष्य काळामध्ये ज्याची ट्रेनिंग जी गरज आहे ती ट्रेनिंग आज आम्ही तुम्हाला इथे देत आहोत म्हणून प्रत्येकाने थोडं लक्षपूर्वक ऐका आणि काळजीपूर्वक जर प्रत्येक प्रात्यक्षिक जर तुम्ही बघितलं तर काळामध्ये तुम्हाला त्याचा फायदा होणार आहे म्हणूनच आम्ही सगळ्यांच्या समोर हा एक डेमो आम्ही ठेवलेला आहे या डेमोची कल्पना प्रत्येक मुलांना पालकांना मिळाली पाहिजे हा आमचा एक त्यामागचा एक आक्षेप होता म्हणूनच आम्ही जाकर साहेबांना रिक्वेस्ट केली की आपण एक डेमो ठेवूया जेणेकरून लोकांना त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी पण करता येईल ज्या टायमाला आपण ह्या सिच्युएशनमधून निघून जाऊ तर माझं स्वतःची ओळख एक आहे की मी स्वतःहून दीपक अनंत मोहिते मी पुष्पक डेव्हलपरचा एक एम्प्लॉई आहे मी या ग्रुपमध्ये टेक्निकल हेड म्हणून सर्व्हिस करत आहोत ह्या बिल्डिंगमध्ये ज्या दोन्ही गोष्टी घडलेल्या टेक्निकलेल्या त्या सगळ्या गोष्टी माझ्या अंडरमध्ये झालेल्या आहेत ह्या पूर्ण प्रोजेक्टचे जे प्रोजेक्ट इन्चार्ज आहेत ते नवीन सिंग आहेत ह्यांनी ही पूर्णपणे बिल्डिंग बांधलेली आहे आणि ही बिल्डिंग बांधल्यानंतर ज्या गोष्टी आता आम्हाला तुम्हाला हँडओवर द्यायचं आहे त्यामध्ये प्रत्यक्षात आज आम्ही तुम्हाला फायर फायटिंग आणि लिफ्ट ह्या दोन गोष्टीचा आज आम्ही तुम्हाला डेमो देणार आहात सुरुवातीला जे आम्ही फायर फायटिंगचा तुम्हाला डेमो देणार आहोत त्याची कल्पना म्हणजेच फायर फायटिंग ह्या तीन गोष्टीमध्ये आपण आटोक्यात आणतो जी आटोक्यात येण्याची पहिली गोष्ट आहे ती तुमच्या प्रत्येक फ्लोअरवर आणि तुमच्या घरामध्ये लावलेल्या स्मोक डिटेक्टर आणि हीट डिटेक्टर आहे तुमच्या पॅसेटमध्ये जर बघितलं तर हा तुम्हाला रेड एक डबा दिसेल ज्याला आम्ही फायर एक्स्टिंग्विशर बोलतो आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे स्प्रिंकलर सिस्टीम ज्याच्यामध्ये जेव्हा आपण फायर आटोक्यामध्ये घेऊ शकत नाही आहे तर त्या टायमाला आपण स्प्रिंकलर सिस्टीमचा वापर करतो पण स्प्रिंकलर सिस्टीम ही ॲटोमेशनमध्ये चालू होईल हे तुम्हाला मॅन्युअलमध्ये चालू करण्याची गरज नाही ह्याचं प्रात्यक्षिक आणि थिअरी जी तुम्हाला आपल्याला वर्णन करायचे आहे त्यासाठी माझी पूर्णपणे फायर टीम म्हणजेच आयुष फायर ह्यांनी हे पूर्णपणे दोन्ही बिल्डिंगचं फायर फायटिंगचं काम केलेलं आहे त्यांची पूर्णपणे टीम इथे आता अवेलेबल आहेत आणि माझ्या साईडने माझे सेक्युरिटी ऑफिसर जितेंद्र पाठारे जे आम्ही प्रत्येक ठिकाणी प्रात्यक्षित करतो तर त्या ठिकाणी पा जितेंद्र पाठारे सगळ्यांना गाईड करतात म्हणून या ठिकाणी जितेंद्र पाठारे म्हणून पण आहेत ते तुम्हाला ह्याच्या पुढचं थिअरी काय आहे फायर फायटिंगची आणि प्रात्यक्षित कसं करायला लागतं ह्या सगळ्या गोष्टीची कल्पना तुम्हाला देणार आहेत हे देत असताना प्रत्येकाने जर आम्हाला शांततेचं जर सहकार्य केलं तर प्रत्येकाला त्याची नोंद मिळेल आणि जर हे घेतल्यानंतर जर कोणाला काही प्रश्न असतील ते पण विचारायचं असेल तरी त्या प्रश्नाचं उत्तर आपण प्रत्येकाला देणार आहोत हा नमस्कार मी जितेंद्र पांढरे मी आपल्यासमोर फायर एक्स्टिंग्शर आपले जे इक्विपमेंट बसवलेले आहेत त्याबद्दल मी तुम्हाला माहिती देणार आहे फायर एक्स्टिंग्विशर आहेत आपल्याकडे आपल्याकडे आहेत स्मोक डिटेक्टर आहे जे कॉमन पॅसेजमध्ये लावलेले आहेत आपल्याकडे स्प्रिंकलर आहेत ते पण जे कॉमन पॅसेजमध्ये आहेत आणि आपल्या फ्लॅटमध्ये पण आहेत परत त्याच्यानंतर आपल्याला कॉमन पॅसेजमध्ये आपल्याकडे मोठी आग लागल्यानंतर आपल्याकडे जे कॅनवास होस पाईप आहेत ते पण बसवलेले आहेत त्याच्याबरोबर मेल कपलिंग फिमेल कपलिंग त्याच्याबरोबर आपल्या ब्रांच पाईप आहेत परत त्याच्याबरोबर आपल्याकडे होज रील पण आहेत हे सर्व आपल्या सेफ्टीसाठी जेव्हा आग लागते त्या टायमाला आपल्याला बसवलेले आहेत तर पहिले प्रथम मी तुम्हाला आगीचे प्रकार सांगतोय आगीचे प्रकार आपल्याकडे पाच आहेत A class B class C class D class आणि ए क्लास तर ए क्लास म्हणजे साधारण आग म्हणजे कपड्याला लागलेली आग लाकडाला लागलेली आग कोळशाला लागलेली आग ही आग आज जेव्हा लागते तेव्हा तो ए क्लासमध्ये काउंट केला जातो ती केमिकल आग नसते ती आग आपण पाण्याने पण विजवू शकतो आणि आपल्याकडे जो फायर एक्स्टिंग्शर आहे जो फ्लॅटमध्ये आहे आपल्या कॉमन पॅसेजमध्ये आहे तर तो आपण त्याचा <clears throat> उपयोग करू शकतो हा ए बी सी फायर एक्स्टिंगशर आहे जो एक क्लासची आग विझवण्यासाठी फायदेशीर आहे आता ह्याच्यामध्ये आपण बघाल तर हा फायर एक्स्टिंग्विशर आहे त्याच्यामध्ये जो गेज आहे ग्रीन कलर ह्याच्यामध्ये ग्रीन कलर आहे त्यामध्येच तशा प्रकारेच असला पाहिजे अगर तो रेडमध्ये जर जात असेल तर काय होणार त्याच्या आतमध्ये काय प्रेशर नाही म्हणजे त्याच्या आतमधून पावडर निघणार नाही तर हा एक क्लासचा फायर एक्स्टिंग्युशर आपला एक क्लासचा जो कॅटेगरी आहे लाकडाला लागलेली आग कपड्याला लागलेली ती आपण या फायर एक्स्टिंग्युशरनी विजू शकतो त्याच्यानंतर बी क्लास येते बी क्लास म्हणजे लिक्विडची आग म्हणजे पेट्रोलला लागलेली आग लिक्विड डिझेल केरोसिनला लागलेली आग ती आग जेव्हा लागते त्या त्या टायमाला आपल्याला ह्या फायर एक्सटिंग्शर हा पण फायर एक्सटिंग्शर त्याला इस्तेमाल आपण करू शकतो पेट्रोल डिझेल केरोसिनला लागलेली आग ही ए बी सी फायर एक्सटिंग्शरनी आपण त्यांनी आग विजू शकतो त्याच्यानंतर आपल्याकडे आहे सी क्लास सी क्लास म्हणजे गॅसची आग म्हणजे आपल्याकडे आपल्याकडे गॅस नाही आहे ना इकडे गॅस नाही तर गॅसला लागलेली आग आपल्याकडे घरात तर आहे पण आपण ती पण आपण आग या फायर एक्स्टिंग्शरनी विजू शकतो बरोबर त्याच्यानंतर डी क्लास येते मेटल मेटल म्हणजे धातू धातूला लागलेली आग त्या मोठ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये असे तर ती आग जेव्हा लागली तर आपण ती पण फायर एक्स्टिंग्शरनी आपण विजू शकतो त्याच्यानंतर ई e क्लास म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीची आग इलेक्ट्रिसिटीची आग म्हणजे आपण जेव्हा शॉर्ट सर्किट होतं जेव्हा कनेक्शन लूज असतं त्या टायमाला फेज न्यूट्रल एकत्र येतात त्या टायमाला आपलं शॉर्ट सर्किट होतं त्या टायमाला आपल्याला आग ही फायर एक्स्टिंगशनने आपण विजू शकतो पण पाण्याने ती विजवायची नाही बरोबर आहे तर ही झाली क्लासेस ऑफ फायर आता कशा प्रकारे आग लागते तीन प्रकार आहेत ट्रँगल ऑफ फायर बोलतात त्याला हीट ऑक्सिजन आणि फ्यूल हीट तुम्हाला माहिती आहे गरमी बरोबर ऑक्सिजन तुम्हाला माहिती आहे हवेमध्ये ऑक्सिजन असो बरोबर फ्यूल म्हणजे सामुग्री ज्या ठिकाणी आता लाकडाला लागलेली ही एक सामुग्री झाली म्हणजे ते फ्यूल झाला इलेक्ट्रिसिटीची आग लागली म्हणजे ती पण एक फ्यूल झाला म्हणजे जेव्हा सप्लाय चालू असतो त्या टायमाला तो फ्यूल काउंट झा होतो त्याच्यानंतर गॅसची आग लागली म्हणजे तो सप्लाय चालूच असेल तर आपल्याला तो सप्लाय पहिले बंद करायचा असो आणि हे हीट ऑक्सिजन आणि फ्यूल या तिघांमध्ये आपण एकाला बाजूला काढलं बरोबर की नाही एखादा बाजूला कळलं तर काय होतं आग विजली जाते आग विजली जाते म्हणजे हिटला आपल्याला बाजूला काढायचं असेल तर आपण काय करणार कोणी सांगू शकेल का हिटला आपल्याला बाजूला काढायचं आहे तर आपण काय करू शकतो साधारण आपण आग लागली तर आपण पाण्याने विजू शकतो तसं हिटला बाजूला केलं तर आपण काय करू शकतो आग विजू शकतो मी हिटला का कसं बाजूला काढणार तर आपण काय करणार कूलिंग करणार काय करणार कूलिंग करणार म्हणजे पाण्याने थंड करणार आणि आग विजणार म्हणजे हीटला आपण बाजूला काढलं तर आग विजू शकते आणि ती आपण कशाने काढणार तर कुलिंग करून करणार बरं त्याच्यानंतर काय आहे ऑक्सिजन तीन प्रकार आहेत ना हीट ऑक्सिजन आणि फ्यूल ऑक्सिजन आपल्याला बाजूला काढायचा असेल तर कसं करणार आपण आता हा फायर एक्सटिंग्शर तेच काम करतो त्याच्यावर पावडरची लेअर उभी करतो आणि मग तो ब्लँकेटिंग प्रमाणे करतो म्हणजे ऑक्सिजनला हटवायचं असेल तर आपण एक आपण जेव्हा आग लागते तेव्हा आपण ब्लँकेट टाकतो माहिती आहे ब्लँकेट टाकतो म्हणजे ते काय होतं ब्लँकेटिंग होतं म्हणजे ऑक्सिजन काय होतं कट होतं ऑक्सिजन कट झाला अर्थ तुम्ही दिवा लावला असेल तर दिव्यावर आपण फुट्टा ठेवला तर कसं ते ऑक्सिजन जसं कमी होतं तसं फडफड फडफडते बरोबर का नाही त्याला बोलतात ते ऑक्सिजन म्हणजे ऑक्सिजन आपण कट केल्यावर काय होतं आग विजून जाते म्हणजे आपण जेव्हा सुरुवातीला आग लागल्यावर आपण लगेच ऑक्सिजन कट करू शकतो त्याच्यावर ब्लँकेटिंग केल्यावर हीटला आपल्याला कंट्रोल करण्यासाठी पाण्याचा वापर करायचा आहे पण ते साधारण आग लागल्यावर म्हणजे साधारण आग लागल्यावर आपण हीटला कुलिंग करतो आणि आग विजू शकतो आता हे हीट झालं ऑक्सिजन झालं आता काय राहिलं आहे फ्यूल म्हणजे सामुग्री आता इलेक्ट्रिसिटीची आग लागली आपल्याला पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे आपल्याला कसला वापर करायचा आहे आपल्याला पहिला काय करावं लागेल जेव्हा इलेक्ट्रिसिटीची आग लागल्यावर पॉवर सप्लाय आपल्याला मेन पॉवर सप्लाय काय करतो आपण बंद करतो मग तर बंद करण्यासाठी आपल्याला पहिले त्या ठिकाणी जावं लागेल आणि पॉवर सप्लाय बंद करा नंतर आपण फायर एक्सटिंक्शरने आग विजू शकतो आणि <clears throat> त्याच्यानंतर ही जर आग नाही विजली आपली ह्याच्यानी तर आपल्याला का काय करावं लागेल तर आपल्याला हा फायर हायड्रनचा फायर हायड्रंट सिस्टम आपल्याला उपयोग करावा लागेल आता त्याच्यानंतर झालं हीट ऑक्सिजन आता आपल्याला हा फायर एक्सटिंग्युशर कसा वापर करायचा आहे ते तुम्हाला सांगतो ह्याचं एक मेथड आहे कुठली मेथड आहे PASS P A double S P A double एसची ही मेथड आहे त्या त्या ह्याने आपण आग ही फायर एक्स्टिंग्विशरचा वापर करू शकतो आता पी ए डबल एस म्हणजे पी ए डबल एस म्हणजे काय पहिला अल्फाबेट काय आहे पी ए पी म्हणजे काय पुल द सेफ्टी पिन आपल्याला ही सील काढल्यावर हा पुल द सेफ्टी पिन आपल्याला काय करायचं आहे हा पुल द सेफ्टी पिन म्हणजे ह्याची पिन बाजूला काढायची त्याच्यानंतर आपण काय करणार ह्याच्यावर हा पण एक सेफ्टी आहे आपण त्या लिव्हरसाठी सेफ्टी ठेवल्या तो काढायचा आपल्याला त्याच्यानंतर आपल्याला डायरेक्ट आपल्याला फायर एक्स्टिंग्शर हे करायचं नाही काय वापर नाही करायचं लिव्हर दाबायचं नाही आपल्याला काय करावं लागेल सेकंड अल्फाबेट काय आपला ए ए फॉर ए फॉर काय ए फॉर ए फॉर कोण बोलेल का ए फॉर आता मी काय करतोय निशाणा लावतोय म्हणजे aim A for aim the base of fire ज्या ठिकाणी आग लागली आहे त्या ठिकाणी आपण बेसवर हा पाईपचा निशाणा ठेवायचा आणि आग निशाणा निशाणा आग विजवायची बरोबर aim the base of fire म्हणजे जिकडे आग लागली असेल त्याच्यावरती फ्लेम गेले असतील तर फ्लेमवर आपण काय करायचं नाही आपल्याला बेसला ज्या ठिकाणी आग लागली ज्याला आग लागली आहे त्याला आपण निशाणा धरायचा आहे त्याच्यानंतर काय करायचं आहे पी ए डबल एस दुसरा तिसरा अल्फाबेट काय एस एस म्हणजे हा जो लिव्हर आहे त्याला काय करायचं आहे प्रेस करायचं म्हणजे स्क्विच द लिव्हर बोलतात त्याला काय बोलतात squeeze the lever squeeze the lever म्हणजे हा दाबणार आणि त्याच्यानंतर आपण काय करणार चौथा अल्फाबेट आहे एस स्वीप होस पाईप म्हणजे पाईपाला आपल्याला ना म्हणजे हां इंग्लिश मध्ये हा तो त्याचा हे अर्थ आहे ना P A double S P म्हणजे पुल द सेफ्टी पिन झालं aim the base of fire म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला निशाणा लावायचा आहे थोडं वयस्कर ना त्यांना पण हा निशाणा निशाणा लावायच्यासाठी हा पाईप आपल्याला पकडायचा आहे बरोबर हा पाईप बरोबर आपल्या ज्या ठिकाणी आग लागली आहे त्याच्या बेसला म्हणजे खाली आपण निशाणा ठेवायचा आहे हा पाईपाचा आणि aim the base of fire आणि स्क्वीज द लिव्हर म्हणजे हा लिव्हर आपल्याला काय करायचं आहे प्रेस करायचं काय करायचं आहे प्रेस करायचं दाबायचं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर स्वीप होस पाईप साईड बाय साईड म्हणजे हा पाईप डाव्याकडे उजवीकडे आपल्याला फिरवायचा आहे म्हणजे एका ठिकाणी नाही इकडे आग लागली इकडे आग लागली तर सगळीकडे फिरवायचं आहे आणि त्याच्यानंतर काय होणार मग ते ब्लँकेटिंग होणार काय होणार ब्लँकेटिंग होणार ब्लँकेटिंग होणार पावडर त्याच्यावर पसरणार आणि ऑक्सिजन कट होणार मग आग विजणार बरोबर हा आपल्याला आता डेमो करून आपण बघूया त्याच्यानंतर आपल्याकडे काय इक्विपमेंट बसवली आहे आपल्याकडे हा स्मोक डिटेक्टर बसवलेला बरोबर माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना आता ज्या ठिकाणी आग लागली असेल ते पहिला काय होणार धूर धूर निघणार जेव्हा धूर निघणार तेव्हा धूर ह्याच्यामध्ये जाणार या स्मोक डिटेक्ट ह्याला काय बोलतात स्मोक डिटेक्टर काय बोलतात स्मोक डिटेक्ट ह्याच्या डिव्हाइसमध्ये ह्याचा सेन्सर असतो आतमध्ये तर सेन्सरला धूर टच झाला की काय होणार ही ब्लिंकिंग लाईट ब्लिंकिंग करते बघा ही नेहमी ब्लिंकिंग करत करत असली पाहिजे ना म्हणजे हा सिस्टम आपला स्मोक डिटेक्टर काय आहे चालू आहे बरोबर आहे का ब्लिंकिंग केल्यानंतर जेव्हा ह्याच्यामध्ये धूर केल्यावर ती काय लाईट काय राहील स्तब्ध राहील म्हणजे एका ठिकाणीच चालू राहील चालू गणेश म्हणजे काय होणार आणि त्याच्याबरोबर हुटर असतो म्हणजे जो सायरन जो सायरन वाजतो नाही का तुम्ही जेव्हा बघत असाल अलाराम वाजला की आपल्याला त्वरित समजायचं की कुठे काहीतरी स्मोक डिटेक्टर ॲक्टिवेट झाला असेल कोणीतरी मॅन्युअल कॉल पॉईंट असेल त्याचा तो ॲक्टिवेट केला असेल तर आपल्याला खबरदारी त्या टायमाला घेतली पाहिजे म्हणजे इकडे सिक्युरिटी कुठे डे डिप्लॉय केला पाहिजे आणि तो त्या ठिकाणी गेला पाहिजे आणि त्यांनी अनाऊन्स केला पाहिजे आपल्याकडे पब्लिक अनाऊन्समेंट म्हणून आहे मग तो तुम्हाला कळवणार की या या अशा अशा ठिकाणी झालेला आहे तर हा स्मोक डिटेक्टर त्यासाठी आहे की आग लागायच्या अगोदर जो धूर जातो तो स्मोक डिटेक्टरमध्ये ॲक्टिवेट होतो आणि आपल्याला कळते की बाबा स्मोक डिटेक्टर ॲक्टिवेट पण ह्याच्यासाठी तो फायर पॅनल आपल्याला आहे कुठे आहे समोर आहे ना बघितलं आहे ना तुम्ही इकडे फायर पॅनल तर त्याच्यामध्ये काय होणार ॲड्रेसेबल पॅनल बोलतात त्याला त्याच्यामध्ये त्याचा ॲड्रेस दिला जाईल की या ठिकाणी अशा अशा ठिकाणी डिव्हाइस नंबर स्मोक डिटेक्टरचं नाव असणार आणि त्या ठिकाणी आपल्याला कळणार की बाबा हा या ठिकाणी स्मोक डिटेक्टर ॲक्टिवेट झालं ठीक आहे सर्वांना या स्मोक डिटेक्टरबद्दल कळलं फायर बद्दल कळलं आता आहे आपल्याकडे स्प स्प्रिंकलर हा स्प्रिंकलर पाहिला तुम्ही स्प्रिंकलर काय बोलता त्याला स्प्रिंकलर बोलतात या स्प्रिंकलरमध्ये ही मर्क्युरी ट्यूब आहे ही आपल्याला आणि हा जो स्प्रिंकलर आहे <clears throat> तो आपल्या कॉमन पॅसेजमध्ये आणि आपल्या फ्लॅटमध्ये लावलेला आहे बरोबर की नाही तर फ्लॅटमध्ये पण सुद्धा लावलेला आहे तर ह्याचा sixty eight degree temperature cross केल्यावर काय होणार पाणी येणार ह्याच्यातून पाणी येणार पण हे हा प्रेशर आपण नेहमी पंपरूममध्ये चेक करायला हवा की याच्या आतमध्ये प्रेश जसं या फायर मध्ये हा प्रेशर आहे बरोबर की नाही ग्रीनमध्ये तसं या सिस्टममध्ये <clears throat> या स्प्रिंकलरची लाईनीमध्ये जर प्रेशर असेल तर एकदम एक ten K G twelve K G pressure असतो त्याप्रमाणे फोर्सनी काय होणार जिकडे आग लागली असेल तर सराउंडिंग एरियामध्ये काय राहणार पाण्याच्या फोर्सनी पाणी बाहेर येणार आणि आग विजणार म्हणजे आपल्याकडे स्मोक डिटेक्टर पण आहे म्हणजे आपल्याला पहिल्या कल्पना आहे की बाबा इकडे धूर येतोय म्हणजे आग लाग आग आग लागायची सुरुवात झालेली आहे आणि सायरन वाजणार आणि त्याच्यानंतर आग जर भडकली असेल तिकडे आपण कोण नसणार तर हे स्प्रिंकलर असणार हे स्प्रिंकलर आपलं काय ऑटोमध्ये असतो स्मोक डिटेक्टर ऑटोमध्ये असतो म्हणजे आपण जरी नसलो आपण जरी घरी झोपलेलो असलो तरी ह्या डिवाईस हे दोन डिवाईस आहेत ते ॲक्टिवेट असतात तर ते डायरेक्ट काय होणार त्यांचं काम करणार आणि आपण नसलो तरी तो अलाराम वाजणार त्याच्यानंतर हे स्प्रिंकलर आहे त्या स्प्रिंकलर तो फुटणार सिक्स्टी एट डिग्री टेम्परेचर म्हणजे हीट हां वाढल्यानंतर तो क्रॉस झाल्यानंतर तो ॲक्टिवेट झाल्यानंतर तो फुटणार आणि त्याच्यातनं पाणी येणार पण त्याच्यासाठी नेहमी हे पाहिलं पाहिजे की त्याच्यामध्ये प्रेशर आहे की नाही प्रेशर जर ड्रॉप झाला असेल तर पाणी येईल का त्याच्यातनं नाही मग हे नेहमी आपल्याला बघावं लागणार मग त्यासाठी एक यंत्रणा आपल्याला ठेवावी लागणार की जेणेकरून आपण जे इक्विपमेंट एवढं महागडं इक्विपमेंट लावलेलं आहे फायरसाठी सेफ्टीसाठी तर ते त्याचा उपयोग होईल बरोबर त्याच्यानंतर आपल्याला तुम्हाला कळलं नाही स्प्रिंकलर हे स्प्रिंकलर आपल्या फ्लॅटमध्ये पण लावलेलं आहे बरोबर आणि हे ह्याच्यानंतर अजून एक स्मोक डिटेक्टर आपण हीट डिटेक्टर हीट डिटेक्टर लावलेला आहे आपल्या फ्लॅटमध्ये आपल्या ह्याच्यामध्ये लावलेलं आहे ना किचनमध्ये आहे ना हे किचनमध्ये ह्यासाठी आहे की आपल्या किचनमधलं तापमान तापमान जर वाढलेलं असेल तर तो ॲक्टिवेट होणार आणि आपल्याला कळणार की बाबा हीट डिटेक्ट झालेला आहे कळलं का तर यासाठी आपल्या रूमचं टे टेम्परेचर जर ओव्हर झालं असेल तर त्याचं आपण त्याच्यासाठी पण ते पण इक्विपमेंट आपण ही डिटेक्टर कुठे लावलेलं आपल्या किचनमध्ये लावलं म्हणजे हे सगळं सेफ्टीसाठी आहे या सगळ्या डिवाईस जे आहे वस्तू आहेत या फायर रिलेटेड ते चालू असणं गरजेचं आहे आणि ते आपण चेक करणं गरजेचं आहे असं नाही की लावलं आणि त्याच्यानंतर बंद झालंय का चालू झालंय ते आपल्याला माहिती पाहिजे लोक जेवण दूर लोकांना असं शंका नाही ते स्मोक डिटेक्टर वेगळं स्मोक डिटेक्टर वेगळं आणि हीट डिटेक्टर वेगळं हीट डिटेक्टर म्हणजे काय गरमी आणि स्मोक डिटेक्टर स्मोक म्हणजे धूर स्मोक डिटेक्टर आपण कुठे लावलं आहे कॉमन पॅसेजमध्ये कॉमन पॅसेजमध्ये लावलेलं आहे त्या ठिकाणी जर झालं आग लागली आणि धूर येत असेल तर पहिला आपल्याला कळणार स्मोक डिटेक्टर ॲक्टिवेट झालं आणि आपण ॲड्रेसेबल पॅनलमध्येच आपण बघू शकतो बरोबर कळलं स्मोक डिटेक्टर आणि हीट डिटेक्टर म्हणजे काय जेव्हा तापमान वाढते आपल्या किचनमधली तेव्हा आपल्याला ते कळणार की बाबा हा आणि अलाराम वाजणार मग तेव्हा आपल्याला कळणार की बाबा इकडे गरमी झाली भरपूर प्रॉब्लेम झाले आपल्याला ती कमी करावी लागेल ठीक आहे तर हे झाले smoke detector sprinkler fire extinguisher त्याच्यानंतर आपल्याकडे आहे फायर हायड्रन सिस्टम हा जो फायर हायड्रन सिस्टम आपल्या प्रत्येक ठिकाणी लावलेला आहे कुठे कुठे लावलेला माहिती आहे तुम्हाला सर्वांना कुठे पॅसेजमध्ये मध्ये लावलेला आहे बरोबर जेव्हा मोठी आग लागते जेव्हा अलाराम वाजतो तेव्हा आपल्याला फायर लिफ्ट आपला लिफ्टचा उपयोग करायचा नाही आपल्याला स्टेअरकेसचा उपयोग करायचा आहे बरोबर स्टेअरकेसच्या उपयोग नाही मध्ये कुठलंही वस्तू कोणी सामान वगैरे आपला कचरा वगैरे काही अडगळ त्या ठिकाणी ठेवायची नसते कॉमन पॅसेजमध्ये कॉमन पॅसेज हा कशासाठी आहे कॉमन पॅसेज कशासाठी आहे फक्त वॉकिंग करण्यासाठी लक्षात घ्या वॉकिंगसाठी असतो स्टेरकेस फायर एक्झिट तिकडे लिहिलेलं असते फायर एक्झिट डोर म्हणजे आग लागल्यानंतर आपल्याला स्टेरकेसचा वापर करायचा आहे लिफ्टचा वापर करायचा नाही बरोबर त्यासाठी कुठलीही वस्तू अडगळी त्याच्यामध्ये असली नाही पाहिजे जेणेकरून आपल्याला उतरताना त्रास होता कामा नाही बरोबर त्या टायमाला लाईट गेलेली असणार मग तर आपल्याला की जिन्यानीच यायचं आहे लिफ्टचा कुठलाही उपयोग करायचा नाही आहे बरोबर आणि आता आपल्याकडे आपण डेमो करूया ना आपण हा फायर एक्स्टिंक्शर आता आपण हा फायर एक्स्टिंक्शर कुठला कुठला स्मोक डिटेक्टर का आता ही लागली आहे आपलं साधारण आग साधारण आग लागलेली आहे बरोबर लाकडाला लागलेली आग आता जेव्हा आपल्याला फायर एक्स्टिंग्शर यूज करायचं आहे सर्वांनी इकडे लक्ष द्या आपले हवाची दिशा आपल्याला चेक करायची आहे कधी काही हवाची दिशा हवाची दिशा कुठल्या साईडला आहे आपल्याला कुठला कुठून फायर एक्स्टिंग्शर यूज करावा लागेल तिकडनं आणि पावडर मारल्यावर कुठे जाणार म्हणजे तुमच्याकडे इकडे इकडे आता इकडे दिशा आली ठीक आहे कमीत कमीत आता याच्या आतमध्ये प्रेशर असणार बरोबर आहे प्रेशर असणार तर त्यासाठी आपण आपण जेव्हा मारणार तेव्हा जेव्हा मारणार तेव्हा आपण थोडं पाच फूट लांब राहायचं आहे ठीक आहे आपण जेव्हा उभं राहतो तेव्हा आपल्याला डावा पाय डावा पाय आपल्याला लांब ठेवायचा आहे पुढे ठेवायचं आहे आणि त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर आपल्याला त्याचा उपयोग करायचा आहे आणि माझ्यानंतर तुम्ही कोणीतरी तयार व्हा की आपण लगेच त्याचा फायर शिंशरचा उपयोग करू आग लावून आता एकेकाने या सर्वांनी डावा आहे डावा तपेत होते थोडं थोडं महिलांनी पण या लवकर आता तुम्ही बघू शकता आता तुम्ही बघू शकता याचा प्रेशर गेलेला आहे पावडर पण संपलेली आहे तर याची पिन जी आहे पिन आहे लक्षात घ्या ही पिन बघताय तुम्ही सर्व कुठल्या साईडला आहे रेडवर आहे रेडवर ठीक आहे तर नेहमी रेडवर असल्यावर समजायचं की याच्यामध्ये प्रेशर नाही आहे जरा पुढे जरा हा पाईप इकडे धरा इकडे इकडे धरा पुढे धरा कमी होईल या या एका साईडला या हा साव आणि थोडं थोडं सोडा हळूहळू सोडा थोडं हळूहळू दाबा बस हां दाबा बस बस बस बस नेक्स्ट या या एकेकाने घ्या सर हे पहिले पकडायचं हे म्हणता दाबू नका दाबू नका पहिले हां थोडं हां बस बस बस ओके नेक्स्ट इकडे इकडे पकडा आणि नंतर थोडक्यात दाबा थोडंसं दाबा निशाने पकडा बरोबर एम त्याच्या खाली त्या खाली खाली हां हां घ्या घ्या बरोबर हां पुढचं घ्या मारा सगळं बरोबर हे संपू नका हां घ्या पुढे घ्या पुढे अजून घ्या घ्या पुढे अजून कर दुसरा पण अटैच कर हाँ पण कर मजबूत चालू मागे हो मागे वो मामी हे मागे हो, मागे हो, हो, मामी आता आपण पाहू शकता आपल्याकडे फायर एक्सटिंक्शर होतं फायर एक्सटिंक्शरनी जर आग नाही विजली मोठी आग लागली असेल तर आपल्याला फायर हायड्रंट सिस्टम यूज करायचा आहे तर हा फायर हायड्रंट सिस्टम आहे एक मिनिट हा फायर हायड्रंट सिस्टम मध्ये आपल्याकडे स्टँड बाय रायझर आहे सर्वांना माहिती आहे का सगळीकडे लावलेले आहेत दादा फुटावर लावलेले आहेत बरोबर वीस फुटावर लावलेले आहेत फायर त्याला fire hydrant standby fire hydrant riser बोलतात तर त्याचा आपल्याला शेवटी उपयोग करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याकडे होज बॉक्स आहेत होज बॉक्समध्ये दोन कॅनव्हास होज पाईप आहेत किती आहेत दोन कॅनव्हास होज पाईप आहेत जसा हा एक आहे आणि हा एक आहे याच्या इकडे मेल कपलिंग मेल कपलिंग कुठे असते आपली हे दोन कपलिंग आहे कॅनव्हास पाईपला एक एका साईडला जी फिमेल कपलिंग आहे standby fire hydrant riser तर त्या ठिकाणी हे standby fire hydrant riser त्या ठिकाणी मेल कपलिंग तिकडे लावलेली आहे आणि फिमेल कपलिंग इकडे आहे ठीक आहे सगळ्या सर्वांना कळलं का इकडे या या साईडला या लवकर बघून घ्या आपल्याकडे जो मोठी आग लागल्यानंतर आपल्याला या कॅनव्हास होज पाईपचा आपल्याला उपयोग करून घ्यायचा आहे canvas hose pipe hose box hose box मध्ये दोन कॅनवास होज पाईप आणि हा हा ब्रांच पाईप बोलतात त्याला पुढे ब्रांच पाईप लावलेला असतो तो लावायचा आपल्याला तर पहिले मेल कपलिंग तिकडे अटॅच होणार या कॅनव्हास पाईपला आणि फिमेल कपलिंग इकडे असणार तर या फिमेल कपलिंगला हा ब्रांच पाईप अटॅच होणार दाखवा कळलं का तुम्हाला हा बरोबर लागलेला आहे हा बरोबर लागला पाहिजे हा जेव्हा अटॅच होतो तेव्हा लॉक होऊन जातो आतमध्ये ब्रांच पाईप आणि फिमेल कपलिंग कुठली कपलिंग आहे फिमेल कपलिंग आता हा आपला कसा काढायचा आहे तर दाखवा त्यांना हा आपण खाली सोडायचा नाही आहे आपल्याला आपल्या दोन पायाच्या मध्ये घ्या जेव्हा आपल्याला अटॅच करायचो ह्याप्रमाणे अटॅच करायचं आहे आणि आपल्याला ह्या दोन पायाच्या मध्ये हा आणि दोन्ही लक्ष दोन्ही लक्ष आपल्याला काय करायचे बाहेर पुश करायचे केलं निघाला जसं याच्या आतमध्ये पाणी असेल तर पाणी पुढे जाणार आणि आपण सेफ राहणार बरोबर आता हा लावायचा आहे आपल्याला आणि आपण आता लावल्यानंतर आपल्याला वरती कुठे मारणार आहोत आपण चले का ना ह्या पे चालेल ना या ठिकाणी मारल्यावर कोणाचे कपडे लागलेले आहेत तिकडे आता सर्वांनी या साईडला मागच्या साईडला या सर्वांनी मागच्या साईडला या सर्वांनी मागच्या साईडला हा बारा के जीचा प्रेशर आहे तो पाणी <clears throat> वरपर्यंत जाईल पडेल आता याप्रमाणे आपण बघू शकता इकडे या ठिकाणी पकडायचं आपल्याला हा जो ब्रांच पाईप आहे तो आपल्याला दोन्ही हाताच्या मध्ये खांद्यामध्ये या अशा प्रकारे पकडला पाहिजे डावा पाय आपला पुढे असणार उजवा पाय मागे असणार आणि ज्या ठिकाणी आग लागली असेल टॉवरला बरोबर वरती कुठल्या विसावा माळ्यावर तर त्या ठिकाणी हे या पाईपने पाणी जाऊ शकते ठीक आहे रेडे सावका सावका सोडा सावका सावका सोडा पुढे हा रेडी बघा जसा जसा आपण वॉल ओपन करतोय तशा प्रकारे पाणीचा फोर्स वाढत जाणार आणि तो वरती जाणार ओके याप्रमाणे या लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट साईडला लेफ्ट साईडला सर्व सर्वजण बघतायत हे कपडे भिजवले हे कपडे भिजवले त्यांचे अरे कपड्यांवर मारलो ना हे आणखीन प्रेशर दे रे प्रेशर वॉल पूर्ण ओपन करा वॉच पूर्ण ओपन केला फोर ओके कोणाला हा डेमो करायचा आहे का कोण येते का समोर ओके बंद करा बंद करा बंद करा सावकाश बस बस खाली खाली खाली जमिनीवर जमिनीवर जमिनीवर कोणाला डेमो करायचा आहे कोणाला त्याचा वापर करून बघायचा आहे का कोण आहे का समोर येत नाही का हे बंद करा रे वॉल बंद करा वॉल बंद करा पूर्णपणे आता आपण स्प्रिंकलर साठी जाऊया स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर आणि स्मोक डिटेक्टर आपल्याला ऍक्टिव्हेट करायचं आहे बेसमेंट तर सर्वांनी बेसमेंटला यायचं आहे बेसमेंट पार्किंग मध्ये बेसमेंट मध्ये सर्वांनी आता निघायचंय चला सर्वांनी इकडे कोणी थांबू नका चला हा हा सर्वांनी इकडे या सर्वांनी इकडे या या ठिकाणी या या ठिकाणी लाईनीत उभे राहा इकड इधर का करते या का या का करते देखो या ठिकाणी इकडे बाहेर राहून उभं राहून आपण पाहू शकता सर्वांनी इकडे बघा आता आपल्या ठिकाणी आपल्या घरामध्ये फ्लॅटमध्ये पण स्प्रिंकलर लावलेले आहेत लावलेले आहेत ना हो, हो. सर्वांनी लावलेले आहेत ते पीओपीच्या आतमध्ये झाकून घ्यायचे नाहीयेत लक्षात घ्या कोणी पीओपीचं जर काम करत असेल तर त्यांनी आतमध्ये झाकून घेऊ नका कारण की हे जे स्प्रिंकलर आहेत ते आपण नसताना सुद्धा ऍक्टिव्हेट होऊ शकतात आपल्या घरामध्ये फ्लॅटमध्ये जर आग लागली तर हे स्प्रिंकलर जोपर्यंत त्याचं तापमान अडसष्ट डिग्री क्रॉस करत नाही तोपर्यंत हा फाटणार नाही आणि हा फाटल्यानंतर ह्याची मर्क्युरी ट्यूब आहे आतमध्ये एक कुठे गेली ती स्प्रिंकलर तर ती स्प्रिंकलर काय होणार ब्लास्ट होणार आणि प्रेशरनी आपल्या फायर हायड्रन मध्ये जे प्रेशर आहे त्या प्रेशर मधून पाणी आत्म बाहेर निघणार कळलं का तर त्यासाठी कोणी स्प्रिंकलर आपल्या मध्ये जे लावलेले आहेत लक्षात घ्या सर्वांनी हे जे स्प्रिंकलर आहेत सगळ्यांना माहिती पडलंय का हे स्प्रिंकलर आहेत आपल्या फ्लॅटमध्ये लावलेले आहेत माहिती आहेत ना सर्वांना लक्षात घ्या हे जे पीओपीचं जर काम करत असो आपण तर ते पीओपी वरती असणार स्प्रिंकलर दिसण्यासाठी आहे आणि त्याचं तापमान अडसष्ट डिग्री क्रॉस केलं आणि ही जी कॅप आहे सेफ्टीसाठी ठेवली आता बरोबर काम झाल्यानंतर जेव्हा आपण इन्स्टॉल केलं आपण घरात राहायला आलोय तर तेव्हा ही कॅप निघाली पाहिजे आणि ही रेड कलरची मर्क्युरी ट्यूब आहे तुम्ही बघू शकता ही रेड कलरची मर्क्युरी ट्यूब आहे ना तर ही मर्क्युरी ट्यूब दिसली पाहिजे सर्वांना आणि जेव्हा तापमान वाढेल तेव्हा ही मर्क्युरी ट्यूब फुटणार आणि त्याच्या आतून जे पाणी येणार आणि ते सर्व ठिकाणी पसरणार आणि आग विजणार ठीक आहे आपण आता ए मशा लवकर कोण आहे का तिकडे आग लावली आहे आता आपण पाहू शकता आपल्या घरामध्ये जर आग लागली असेल आणि त्याचं तापमान वाढलं असेल तेव्हा हा ब्लास्ट होणार आणि पाणी याच्यामधून पडणार पण पाणी केव्हा पडणार पाणी केव्हा पडणार जेव्हा प्रेशर असेल तर प्रेशर नसेल तर बघा प्रेशर नसेल तर पाणी येणार नाही त्याच्यामधनं पाणी येणार नाही पण ब्लास्ट ही मर्क्युरी ट्यूब फुटली जाईल लक्षात घ्या मर्क्युरी ट्यूब फुटली जाईल पण पाणी येणार नाही अडसष्ट डिग्री क्रॉस केलं फुटणार पण ह्याच्या आतमध्ये पाणी पाहिजे पाणी म्हणजे पाण्याचा प्रेशर पाहिजे तर तो नेहमी आपण चेक केला पाहिजे आपण नंतर आपण ह्याच्यामध्ये जाऊ काय पंपरूममध्ये त्यामध्ये प्रेशर असतो दीडशे दीडशे एच पीचे तीन आपल्याकडे हे आहेत मोटर आहेत स्प्रिंकलर फायर हायड्रंट आणि स्टँड बाय फायर हायड्रंट आपल्याकडे तीन पंप आहेत आता बघा घरात आग लागली असेल आगीचं तापमान जेव्हा तापेल तेव्हा जेव्हा ही मर्क्युरी ट्यूब तापेल तेव्हा दिसते बरोबर बघा या अशा प्रकारे अशा प्रकारे लक्षात घ्या या प्रकारे आपला स्प्रिंकलर ब्लास्ट होणार जेव्हा तापमान वाढ आपल्या घरी कुठे आग लागणार खाली आग लागणार पण त्याला वेळ लागणार आता आपण कुठे पकडलं होतं वरती पकडलं होतं एकदम त्याला आणि त्यामुळे ते लगेच ब्लास्ट झालं आणि जेवढं पाणी असेल पाणी त्या स्प्रिंकलरमध्ये पाईपमध्ये तेवढं फाटणार आता आपण काय केलं वॉल बंद केलेला आहे वॉल बंद आहे ना रे वॉल बंद करू नका नाही तर पाणी पाणी होऊन जाईल अजून अजून बघायचं आहे पाण्याचा प्रेशर आहे का रे प्रेशर स्प्रिंकलर मध्ये प्रेशर आहे का चला सर्वांनी इकडे या सर्वांनी इकडे या इकडे हे प्रेशर आहे का त्याच्यात हा चेक करून घ्या कारण की आपण प्रेशर सोडलं होतं आपण जेव्हा फायर हायड्रंट वॉल ओपन केला होता तेव्हा प्रेशर पूर्णपणे सोडलं होतं तर कमीत कमी प्रेशर असेल ते आता चार्ज करा आता आपण बघू शकता आपण इकडे स्मोक डिटेक्टर लावलेले आहेत स्प्रिंकलर पण लावलेले आहेत ज्या ठिकाणी आग लागेल त्या ठिकाणी हे जे स्प्रिंकलर लावलेले आहेत त्याची आपल्याला कॅप काढावी लागेल ही जी कॅप आहे बघा बघू शकता आपण घरी पण आपल्याला जी स्प्रिंकलरची कॅप असेल ती आपल्याला काढायची आहे याप्रमाणे बरोबर आहे स्प्रिंकलरची कॅप दिसते आपल्याला ही आपल्याला लावायची नाही आहे ही काढायची आहे जेव्हा काम चालू असेल त्या त्या टायमाला आपण लावतो की ते फुटू नये म्हणून बरोबर आहे आता घरी जर आपलं ॲक्टिवेट झालं असेल तर आपल्याला ही स्प्रिंकलरची जी कॅप आहे ऑरेंज कॅप दिसते ना आपल्याला ती काढायची आहे लक्षात घ्या आता स्मोक डिटेक्टर स्मोक डिटेक्टर इकडे आहे माहिती आहे स्मोक डिटेक्टर आता काय होतंय बघा सगळ्यांनी स्मोक डिटेक्टरकडे बघा लाईट चालू आहे त्याची ब्लिंक होते सगळं बघू शकता सगळेजण ही स्मोक डिटेक्टरची लाईट ब्लिंकिंग होते ही ब्लिंकिंग असलीच पाहिजे ही ब्लिंकिंग नसेल तर आपल्याला त्याचा वापर करता येणार नाही मग आपल्याला रिपेअर करावा लागेल किंवा लाईट सप्लाय बंद झाला असेल काही कारणास्तव काही झालं असेल तर हे चालू नाही हे समजायचं जर ही लाईट चालू असेल तर चालू आहे आपलं सिस्टम चालू आहे स्मोक डिटेक्टर आपण कधी पण आपल्या जिकडे जिकडे लावलेलं आहे तर आपल्याला पहिले आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं फायर एक्सटिंगशर जसं मी तुम्हाला सांगितलं स्प्रिंकलर स्मोक डिटेक्टर हे डिवाइस जे लावलेले आहेत ते चालू कंडिशनमध्ये आहेत का हे कसं पहिले चेक करणं महत्वाचं आहे आणि चालू नसेल तर आपण त्यांची काय वाट बघणार बरोबर की नाही तर आपल्याला काय करायचं आहे ह्याची लाईट ब्लिंकिंग होते दोन्ही साईडला लाईट आहेत बघा ब्लिंकिंग होत आहेत आता तो धूर करायचा कुठे गेला दूर करा हा जेव्हा दूर होईल हा दूर कशाही प्रकारचा असेल आता आपण <clears throat> काम करतोय कुठे कॉमन पॅसेजमध्ये काम करायचं नाही आहे बरेच जणांना मी आता मी कालच पाहिलं मी कॉमन पॅसेजमध्ये काम करतायत आणि त्याच्यानंतर तो दूर गेला तर काय होणार सायरन वाजणार तर ह्या गोष्टी आपल्याला अवॉइड करायच्या नाही तर फायर अलाराम आपला वाजत राहणार लक्षात घ्या सर्वांनी कॉमन पॅसेजमध्ये काम करा स्मोक डिटेक्टर आपलं कुठे लावलेलं आहे कॉमन पॅसेजमध्ये लावलेलं आहे आतमध्ये फ्लॅटमध्ये काय लावलेलं आहे हीट डिटेक्टर लावलेला आहे बरोबर स्मोक डिटेक्टरमध्ये कशाही प्रकारचा धूर गेल्यावर काय होणार अलाराम वाजणार आणि तो जोपर्यंत आपण स्मोक डिटेक्टर साफ करत नाही त्याच्या आतमध्ये जो दूर गेलेला असेल तो आपण काढत नाही तोपर्यंत तो वाजत राहणार ॲक्टिवेट झालेला असेल तर यासाठी आपल्याला कॉमन पॅसेजमध्ये आता हा सिस्टम आहे हा चालू कंडिशनमध्ये पाहिजे की नाही आपण राहायला आलेलो आहोत आपण राहायला आलो याचा अर्थ आपल्याला सेफ्टी पाहिजे मग आपण हे बंद करून चालणार नाही हा जो स्प्रिंकलरचा जो हे लावलेला आहे कॅप आहे ती काढलेली पाहिजे आपल्याला आणि जर काढली नाही तर उद्या आग लागली आणि ते त्याच्यामध्ये पोचणार का त्याचं टेम्परेचरमध्ये क्रॉस करणार का नाही तर ह्यासाठी आपल्याला हे चालूच कंडिशनमध्ये पाहिजे आपण काय करणार हे काढायचे हे ऑरेंज जे हा कॅप आहे ती आपल्याला काढायची आहे का काढायची आहे कारण की जेव्हा तापमान वाढेल तेव्हा हा स्प्रिंकलरचा उपयोग झाला पाहिजे म्हणजे तापमान क्रॉस करणार सत्तर डिग्री नाईन्टी डिग्री हिट डिटेक्टरचा क्रॉस होणार नाईन्टी सिक्स डिग्री त्याच्यानंतर तो फाटणार जसं आपण बघितलं स्प्रिंकलर त्याप्रमाणे आपल्याला स्मोक डिटेक्टर आणि स्प्रिंकलर बाहेर लावलेले आहेत ते आपल्याला पाहिजे लावलं का दूर झाला का आता धूर बघा केलाय का धूर हा धूर कुठे आहे खाली लागला वरती लागला बाजूला आहे पण हा धूर कुठे पोचला पाहिजे हा धूर कुठे पोचला पाहिजे कारण हवेच्या दिशेवर तो धूर कुठे पण जाणार पण आपल्या स्मोक डिटेक्टरमध्ये जर गेल्यावरच सुपान बऱ्याच ठिकाणी बघितलं हे रेड कलरचा जो जेव्हा तो धूर आतमध्ये जाणार तेव्हा सायरनचा आवाज येणार आणि सायरनचा आवाज आल्यावर कुठे धूर कुठे कुठला स्मोक डिटेक्टर ऍक्टिव्हेट झालाय तो आपल्याला कुठे दिसणार कोणाला माहिती आहे का ऍड्रेसेबल पॅनल ऍड्रेसेबल मध्ये दिसणार कळलं का यासाठी आपल्याला एक यंत्रणा हवी आहे ती सिक्युरिटी जी बघणारी हां चेक करा नाही तर आपण घरामध्ये असू आलाराम वाजला असं कुठे जाणार तुम्ही पळणार कुठे बघणार कुठे खरोखर आग लागली आहे का बघितलं हा दूर बघा तिकडे इकडे तुम्ही पाहू शकता तिकडे दूर आहे स्मोक डिटेक्टर ॲक्टिवेट झालेला आहे सर्व बघू शकता तिकडे रेड कलरचा जो लाईट आहे ऍक्टिव्हेट झालाय का नाही नाही झालं ॲक्टिवेट अजून जेव्हा लाईट आपली जी लाईट ब्लिंकिंग बघा आवाज आला कळलं सर्वांना आता जी लाईट आहे दिसते का आपल्याला बंद चालू बंद चालू होते का आता काय होते लाईट लाईट चालूच राहिली आहे म्हणजे स्मोक डिटेक्टर मध्ये धूर गेला आणि तो ऍक्टिव्हेट झाला आणि आपल्याला सायरनद्वारे सायरनद्वारे कळलं आहे की या ठिकाणी <coughs> धूर गेलाय म्हणजे आग लागली आहे कशाही प्रकारे धूर गेला आणि तो कळणार कुठे आपल्याला तर सर्वांनी इकडे या सर्वांनी इकडे या ॲड्रेसेबल पॅनल बोलतात त्याला या ठिकाणी ॲड्रेसेबल पॅनल आहे आता या हे बघण्यासाठी आपल्याला याला ॲड्रेसेबल पॅनल बोलतात काय बोलतात ॲड्रेसेबल पॅनल ह्याच्यामध्ये पत्ता आपल्या या ठिकाणी स्मोक डिटेक्टर ॲक्टिवेट झाला आहे तो पत्ता आपल्याला इकडे मिळणार कुठे मिळाला काय लिहिलंय तिकडे fire first zone zone number one device OPT बरोबर L one A double zero six कुठे आहे तर त्या ठिकाणी आहे म्हणजे आपल्याला कळणार कुठून इकडनं कुठेही झाला असेल स्मोक डिटेक्टर ह्या ग्राउंड फ्लोर पासून टॉप फ्लोर पर्यंत कुठेही झाला असेल तर आपल्याला त्याचा पत्ता आपल्याला इकडे मिळणार रेड कलरचा जो लाईट दिसतोय फायर लिहिलेला आहे म्हणजे फायर कुठेतरी फायर झालेला आहे ठीक आहे तर सर्वांनी लक्षात घ्या स्मोक डिटेक्टर आपल्याला यंत्रणा चालू ठेवायची असेल तर त्यामध्ये कुठलाही दुसराही दूर गेला नाही पाहिजे नाहीतर तो ऍक्टिव्हेट होणार बरोबर कॉमन पॅसेज मध्ये कोणी काम करताना दिसलं नाही पाहिजे त्या ठिकाणी जर कार्पेंटरचं काम होत असेल तर काय होणार त्याचा दूर होणार आणि तो स्मोक डिटेक्टर मध्ये जाणार आणि काय होणार ऍक्टिव्हेट होणार आणि आणि तो वाजत राहणार मग तो बंद करण्यासाठी आपल्याला माणूस समोर असला पाहिजे आणि तेव्हा ते बंद होणार तर यासाठी तुम्ही अवॉइड करा कॉमन पॅसेज मध्ये कोणी काम करू नका आणि त्याचा दूर झाला नाही पाहिजे आणि जर आग लागली असेल त्यासाठी आपल्याला ही यंत्रणा आपण ठेवलेली आहे बरोबर मग ती कळणार कसं कधी कधी असं होते की कोणी सारखं वाचतंय सारखं का वाचतंय कोणी काम करते आणि तो दूर जातो आतमध्ये मग आपल्याला काय करायचं आहे त्या गोष्टी अवॉइड केल्या पाहिजेत आणि ज्या ठिकाणी आग लागली असेल आपल्याला कळलं की स्मोक डिटेक्टर ॲक्टिवेट झाला आणि मग तो कुठे गेलाय आपल्याला पॅनेल पॅनेलमध्ये आपल्याला दिसलाय तर आपल्याला इकडे माईक आहे माईक आहे ना इकडे माईक आहे तर द्वारे आपल्याला कळवायचं आहे या अशा अशा ठिकाणी दूर झालेला आहे आणि अशा ठिकाणी जरा सावध गिरीने बाळगा आणि सर्वांना कळवा की त्या ठिकाणी पोहोचा सिक्युरिटी जर असेल तर त्या ठिकाणी त्या त्यांनी पोहोचायचं आहे आणि बिल्डिंगमधले रहिवासी असतील तर त्या ठिकाणी पोहोचा आणि ती आग विझवण्याचा प्रयत्न करा त्या ठिकाणी पोहोचा यासाठी तो ॲड्रेस दिलेला आहे device O P T L one A double zero six okay आता हा जो डिवाइस आहे आपण हा सायलेन्स करू शकतो आपण password one two three four password आहे याचा बघा आपण जेव्हा या ॲड्रेसेबल पॅनेलला शिवतो आपण तेव्हा टच करतो तेव्हा तो आपल्याला पासवर्ड विचारतोय तर आपण पासवर्ड काय दिला आहे पासवर्ड काय दिला आहे वन टू थ्री फोर पुढे चालू नाही one two three four password दिलेला आहे तर आपल्याला हा one two three four password दिल्यानंतर आपल्याला ओके बटन दाबायचं आहे कळलं का सर्वांनी लक्षात घ्या ओके दाबल्यावर ओके दाबल्यावर नंतर आपल्याला ॲड्रेस जो मिळाला आहे त्या ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे पण तोपर्यंत आपल्याला पॅनिक न होता आपण तो सायलेन्स केलेला आहे आता सायलेन्स केल्यावर काय झालं आहे आवाज बंद झालेला आहे बरोबर आहे सर्वांना कळतंय ना आवाज बंद झाला आहे आवाज बंद झाला तरी आपल्याला त्या ठिकाणी पोचायचं आहे कुठे ज्या ठिकाणी स्मोक डिटेक्टर ऍक्टिव्हेट झालाय अशा ठिकाणी आपल्याला पोचायचं आहे का आहे खरोखरच आग लागली आहे की नाही ते चेक करणं महत्त्वाचं आणि त्या ठिकाणी जर स्मोक डिटेक्टर ॲक्टिवेट झाला असेल तर आपल्याला तो स्मोक डिटेक्टर ओपन करून साफ करायचे आणि पूर्वरित ॲक्टिवेट हे करायचं आहे चालू ठेवायचं आहे सिस्टम सिस्टम जर चालू नाही ठेवला लाईट ब्लिंकिंग नाही केली तर समजायचं त्या ठिकाणी परत पुन्हा काय झालं तर आपल्याला काय करता येणार नाही आहे ॲक्टिवेट पुढच्यासाठी ॲक्टिवेट होणार नाही तर त्याला आपल्याला रिसेट करावं लागतं आता आपण रिसेट करूया हा सिस्टम रिसेट आहे हा सिस्टम जेव्हा रिसेट करतो तेव्हा काय होणार बघा लाईट बंद झाली आता स्मोक डिटेक्टर आहे बरोबर त्या ठिकाणी जर धूर क्वचित थोडाफार असेल ना तो निघून जातो निघाल्यानंतर तो का होणार तो पुन्हा आता ब्लिंकिंग करणार बघा त्या ठिकाणी तुम्ही जाऊन बघू शकता त्या ठिकाणी आता पुन्हा ब्लिंकिंग होत आहे जर जास्त प्रमाण धूर असेल तर तो आपल्याला साफ करावा लागणार पण हे सिस्टम कधी पण बघा या ठिकाणी फायरची लाईट जर चालू असेल तर खतरा आहे लक्षात घ्या सर्वांना माहिती झालं पाहिजे की हे फायरची लाईट जर चालू असेल तर कुठेतरी खतरा आहे आणि आपल्याला त्या ठिकाणी पोहोचायचं आहे या ठिकाणी ॲड्रेस दिलेला असेल आणि त्या ॲड्रेसप्रमाणे आपल्याला त्या ठिकाणी पोहोचायचं तर हे सिरियसली घ्यायचं आहे उद्या असं नको व्हायला की नुसता अलाराम वाजतोय म्हणून आपण हा सिस्टम बंद करायचा आहे हा सिस्टम बंद करायचा नाही हा हमेशा चालू असला पाहिजे ती यंत्रणा चालू राहण्यासाठी आपल्याला इकडे फॉलोअप गेला पाहिजे आणि इकडे व्यक्ती असला पाहिजे तरच कळणार नाही तर आपण घरी आणि कुठे झालं कळणार नाही कोणाकडे वाचतोय कळणार नाही सगळीकडे हुटर लावलेला आहे तो हुटर वाजत राहणार लक्षात घ्या ठीक आहे स्मोक डिटेक्टर बद्दल कोणाला काय विचारायचं आहे फ्लोर दाखवणार फ्लोअर म्हणजे दाखवणार ना फ्लोअर दाखवणार ग्राउंड फ्लोअर झालाय फर्स्ट फ्लोर झालाय सेकंड फ्लोर त्या डिवाईसचं नाव आपण एक ती पॅम्पलेट तयार करू ज्या ठिकाणी आपल्याला समजेल की हे फ्लोअर याचं नाव हे आहे डिवाईस वन आहे तर हा डिवाईस वन फर्स्ट फ्लोअरला आहे zone one zone two zone three zone five अशाप्रमाणे आपल्याला चोवीसपर्यंत असतील त्या ठिकाणी आपण जाऊ शकतो आपण इझी पडेल आपल्याला ठीक आहे कोणाला काय विचारायचं आहे आपल्याकडे पी एस सिस्टम पण आहे बरोबर ही पी एस सिस्टम आपली चालू आहे ना सगळीकडे आवाज येतोय तर आपण हा तर कॅप आपल्याला काढायची आहे आपल्याला यंत्रणा जर चालू पाहिजे असेल तर कॅप काढलीच पाहिजे पण ही कॅप काढल्यानंतर कशा प्रकारे पण दूर गेला मी मगाशी पण तुम्हाला सांगितलं होतं कोणी काम करत असेल त्याच्यामध्ये दूर गेला तर काय होणार ऍक्टिव्हेट होणार पुन्हा आवाज चालू राहणार यासाठी तुम्हाला या गोष्टी बंद कराव्या लागतील बाहेर काम करत असतील तर झाडू मारला तरी त्याचा धूर जरी गेला तो वाजणार स्मोक डिटेक्टर यासाठी आपल्याला सावधगिरीने करायचं आणि झाल्यानंतर आपल्याला तुरंत काय करायचं आहे या ठिकाणी येऊन आता हा इव्हॅक्युएट करतोय हा इव्हॅक्युएट केला तरी आवाज येणार बरोबर हा आवाज आल्यानंतर आपल्याला नेहमी लक्षात घ्या आपल्याला हा म्यूट करता येतो पहिला हा म्यूट बजर आहे म्यूट करतो आपण silence silence resound silence resound केल्यावर काय होतं आवाज बंद होतो म्यूट बदल इथला मशीनचा आवाज बंद होतो बरोबर आणि सिस्टम रिसेट केल्यावर पुन्हा नॉर्मलमध्ये होतं आणि आपल्याला सगळ्या गोष्टी दिसून येतील ठीक आहे हा ग्रीन लाईट चालू असला पाहिजे पॉवर ऑन जेव्हा म्हणजे सिस्टम आपलं चालू आहे योग्य रीती चालू आहे तर आपल्याला दिसतं हे ग्रीन लाईट चालू आहे पॉवर ऑन ओके ठीक आहे ही जर वस्तू चालू ठेवायची असेल तर या सगळ्या कॅप आपण जेव्हा काढणार त्या टायमाला स्मोक त्याच्या आत गेल्यावर हा सायरनचा आवाज येणार आणि बजर वाजत राहणार लक्षात घ्या आपण जेव्हा काढू तर सिस्टम ऑन असेल आणि ते वाजत राहणार ते वाजत न राहण्यासाठी तर आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा काम करताना कॉमन पॅसेजमध्ये काम केलं नाही पाहिजे अडगळीचं सामान स्टेअरकेसमध्ये ठेवता कामा नाही कारण की सेफ्टीद्वारे आपल्याला जेव्हा आग लागते तेव्हा आपल्याला कशाने उतरायचं आहे जिन्याने उतरायचं आहे सर्वांनी लक्षात घ्या आग लागल्यावर आपल्याला कशाने उतरायचं आहे फायर एक्झिट डोर समोर जिना आहे त्या जिनानेच आपल्याला खाली यायचं आहे आणि आपला असेंब्ली जो पॉईंट आहे असेंब्ली पॉईंट आहे त्या ठिकाणी आपण ज्या ठिकाणी आपली हे झाली काय झाली आपली ट्रेनिंग झाली त्या ठिकाणी आपल्याला थांबायचं आहे ठीक आहे नॉर्मल बॅटरी जी चार्ज आपण करूया आणि ती लावणार आपण त्यासाठी हे ते सिस्टममध्ये सगळ्यात गोष्टी दिसणार आपल्याला चला सर्वांनी इकडे या चला गर्दी करू नका फक्त चार माणसं आहेत त्यांना फक्त माहिती मिळणार आहे चल आणि बी ची चार माणसं तर चार माणसांना माहिती द्यायची आहे अशा वेळेस जर लाईट गेली तर लाईट गेल्यानंतर जे पॅसेंजर आहे त्यांनी खाली व्हायचं नाही घाबरायचं नाही डोअर ओपन करायचा प्रयत्न नाही करायचा समजा जर तुम्ही लाईट गेल्यानंतर घाबरले आणि डोअर ओपन करायचा प्रयत्न केला तर त्याच्यामध्ये कसं असतं सेफ्टी सर्किट असतात हे डोअर सर सिरीजमध्ये असतात सर्किटमध्ये असतात मग काय होईल जर तुम्ही डोअर ओपन केला आणि बॅटरीने सप्लाय द्यायचा प्रयत्न केला तरी जो डोअर क्लोज नाही झाला मग काय होईल ए डी चालणार नाही तुम्ही म्हणाल की अरे लिफ्टचा प्रॉब्लेम आहे लिफ्टचा प्रॉब्लेम आहे एआरडी होणार नाही असं होणार नाही एआरडी आम्ही तुम्हाला डेमो पण देऊ शकतो पण जर तुम्ही घाबरून डोअर हो, ओपन करून टाकला तर सर्किट कम्प्लीट होणार नाही मग एआरडी चालणार नाही एक प्रश्न आहे हो. आता या ज्या चार्ज केलेल्या बॅटरी आहेत हो. सगळ्या ठिकाणी ज्याच्यावरती एआरडी सिस्टम आहे तुमची या बॅ चार्ज बॅटऱ्यांचा बॅकअप किती वेळ राहू शकतो म्हणजे समजा लाईट गेली अर्धा तास तासभर नाही ते कसं असतं सांगतो पॉवर सप्लाय ऑफ झाला त्याचं काम काय ए आर डीमध्ये ऑपरेट करणे मी ए आर डीमध्ये ऑपरेट झाली बोर धोरला आले लेवलला आल्यानंतर ती बॅटरीचं काम संपलं मग माझा फोन बंद काय करायचं लोकांनी तेव्हा बाहेर लोकांनी तेव्हा बाहेर यायचं जर तुम्ही आतमध्येच थांबला तर परत डोअर बंद होऊन जाईल परंतु डोअर बंद होईल मग त्या कंडिशनला त्याच्यामध्ये काही टॉर्कमध्ये नस त्याच्यामध्ये टॉर्क नसतो डोअरमध्ये समजा तुम्ही आतमध्येच राहिले आणि दरवाजा बंद होऊन गेला तरी घाबरायचं काम नाही हाताने इझिली डोअर ओपन होतो त्याच्यात सप्लाय नसतो मग समजा दहा मिनिटाने सप्लाय आला की त्याच्यामध्ये जेव्हा सप्लाय येणार तेव्हा लिफ्ट खाली येणार करेक्शनला कुठेही पॉवर सप्लाय गेला आणि लिफ्ट बावीस माळ्यावर असो चोवीस माळ्यावर असो पॉवर सप्लाय आल्यानंतर लिफ्ट ही ग्राउंडलाच येणार येस ओके नाही सांगितलं ना मी लाईट गेल्यानंतर एआरडी ऑपरेट झाल्यावर नियरेस्ट फ्लोअरला ते फंक्शन झालं ना की डोअर ओपन झाला की लगेच पब्लिकने बाहेर या पब्लिक बाहेर आली म्हणजे त्या एआरडी फंक्शनचा आणि बॅटरीचा म्हणजे त्या तेव्हापुरताच वापर होतो ला जी लिफ्ट आहे मध्ये मध्ये कुठे जरी असेल तर ती ह्या लेवलला येऊन थांबणार की नियरेस्ट फ्लोअर नियरेस्ट लेवल लेवलला येणार ना हो मध्ये कुठे थांबणार नाही मध्ये अशी इन बिटवीनला नाही इन बिटवीन थांबणार पॉवर जाणार ना तेव्हा ती इन असेल अच्छा समजा इन बिटवीन असेल आणि पॉवर गेली असेल तर ती नियरेस्ट फ्लोअरला म्हणजे त्याचा जो दहावा असेल किंवा अकरा असेल करंट कॅल्क्युलेशन करतं ते आणि ती अकरा किंवा नऊला येणार पण फ्लोअर लेवलला पण त्या कंडिशन मध्ये तुम्हाला लिफ्टच्या डोअरला छेडायचं नाहीये ओके काहीच करायचं नाही शांततेत उभं राहायचं पॅनिक नाही व्हायचं आता तुम्ही आता काम करा घाबर आता एक तो लाईटचा डेमो द्या कारण त्याची लिफ्ट आलेली नाहीये देणार, ती मला आता दाखवा ना कशी येते तुम्ही म्हणाल त्या लिफ्ट डेमो मी त्या लिफ्टमध्ये आम्ही स्वतः जातो बसतो ती लिफ्ट दाखव बंद करून ती त्या बॅटरी किती मध्ये येते काय ते येते आम्ही स्वतः म्हणजे आम्हाला लोकांना दीड द्यायला लागेल इकडे बघूया तुम्ही म्हणाल त्या लिफ्ट करून चालेल ठीक आहे दुसरी गोष्ट मेन प्रॉब्लेम असा आहे आपण जी पॅनल दिलेत भारी मी मोबाईल सिस्टीममध्ये पॅनल दिले टचवाला दिले तर त्याच्यावरती आपल्याला काय करता येईल का त्याच्यावरती म्हणजे लोक टच झाले का सगळे आम्हाला सोल्युशन दिलं तर बरोबर जे तिथं जे विकत घेतलेलं मटेरियल आहे ते आम्ही प्रोव्हाइड केला पण त्याला सोल्युशन म्हणजे बघ आता आपण सगळे वेल एज्युकेटेड आहे शिकलेले माणसं आहे सगळे आपल्याला कळतं की आपण याला टच नाही झालं तसं काय करा एक एक नोटीस लावा लागेल की सगळं केलंय पण काय काय तो सांगणारा व्यक्ती आपला सिक्युरिटी असेल तर तो सांगू शकेल इंटरव्ह्यू वाढल्यानंतर आता बटना दाबल्याला करता येत नाही ना जर दाबल्यानंतर रिसेट करता येते का की परत पुन्हा बटन दाबून त्या ठिकाणी नाही तर सगळी बटन दाबली गेली आहेत आपण रिसेट नाही करता येत ना कॅन्सल म्हणजे नाही करू कॉल कॅन्सलेशन दिला नाही तरी बाहेर काढले जाऊ नका जाऊ कोणी बाहेर या बाहेर तर सर कोण येत आहे चला मी ज्यांनी नाही बघितलं त्यांनी का बरं चार पाच जण जाऊ ओपन करतो दाखवतील फक्त ही टीम बाहेर बाहेर तेव्हा ही लीप त्यांनी बाहेर म्हणून ही ऑपरेट होणार कॅन्सिल नाही ती चालणार नाही ओके त्या कंडिशनमध्ये समजा आता मी पाच वेळेस बाहेर झालेलं आहे सगळ्यांना ऐका शांत करा ओके इनकेस फायर झाल्यानंतर तुम्हाला आठ तास तसा सरकवत बसायचं नाही हा तर तुम्ही डॅमेज करा पण इनकेस फायर झाल्यानंतरच करा उद्या ठीक आहे आता मी हा शिफ्ट केलं या साईडला आणि आता समजा आपली लिफ्ट कुठल्याही फ्लोअरला असू द्या टॉपला असू द्या कुठंही असू द्या त्या दोन्ही सिंक्रोनायझिंग आहेत हा स्विच ऑपरेट केला की लिफ्ट आहेत ना कुठेही असेल तर ते ह्या फ्लोअरला येऊन थांबणार फायरसाठी येऊन म्हणजे फायर आहे म्हणून त्या लिफ्ट इथं असणार ओके म्हणजे फायर जेव्हा होतं तेव्हा लिफ्ट ह्या कशा यूज करायच्या ते पण दाखवतो आणि लिफ्ट फायरमध्ये फायर ऑफिसर किंवा फायर फायटरचे लोक येतात तेव्हाच ऑपरेट करायचे तुम्हाला लोकांना नाही तेव्हा तुम्ही स्टेअरकेसने तुमचा रिफ्युजी फ्लोअर वगैरे तिकडं जाऊन थांबतात ओके तुम्हाला हे फक्त फायरमध्ये लिफ्ट कशा ऑपरेट होणार आहेत ते मी डेमो दाखवतो त्यात तुम्ही ऑपरेट नाही करायचं ओके तुम्हाला नाही खाली किंवा रिफ्युजी फ्लोअरला जायचं ओके आता हे लिफ्ट आलं फायरमध्ये ओके तर त्या कशा ऑपरेट करायचे ते दाखव हे ऐक ना ऐक ऐक जाऊ नका जरा जाऊ नका जाऊ नका कोणी बाहेर वापर करा पलीकडच्या फायर एक्स्टिंग्विशर एफ आणि पी एस सी आणि हे कुठं सगळ्यांना दाखवतो हो. हे आहे fire extinguisher with location sheet हे कुठे आहे याच्यात आहे का डॉक्युमेंट माझ्याकडे सगळे रेडी आहेत फक्त ते document P S system and drawing हे जे पण आहे ओके विथ डॉक्युमेंट अँड फीज आठ फीज दिलेल्या आहेत चार जी ऑलरेडी सेक्युरिटीला दिलेल्या चार जी माझ्याकडे विथ डेमो म्हणून फक्त दिलेलं पाय हायड्रेट म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती असेल तर मला आपण मोठा त्या वस्तूला फायर हायड्रेट बोलतो आणि जिथे आपण स्प्रिंकलर फोडला त्या वस्तूला स्प्रिंकलर बोलतो आपल्या दोन्ही लाईनी तिथून जाणारा दोन दोन्ही वेगळा असतात फायर हायड्रेट असतात दुसरी स्प्रिंकलर पण दोघांना आपण आपल्याला मोटर लावलेली आहे त्याच्यामध्ये हा आपला स्टँड पंप आहे हा हायड्रन पंप आहे तो स्प्रिंकलर पंप आहे आणि या दोघांसाठी ज्या टायमाला आपली पूर्णपणे लाईन एम्प्टी असते त्या टायमाला ह्याला चालवण्याची कंडिशन असते आणि हे दोन्ही हे तिन्ही जे मोठे पंप आहेत ह्याला फक्त आपण मॅन्युअल कंडिशनमध्ये चालवतो ह्याला आपण ऑटो कंडिशनमध्ये चालवत नाही ऑटो कंडिशनमध्ये ठेवण्यासाठी आपण हायड्रोल सिस्टीम आणि स्प्रिंकलर सिस्टीमला जॉकी पंप दिलेला असतो जे जॉकी पंप तुम्हाला व्हर्टिकलमध्ये तुम्हाला एक आणि दोन हे जे सबमर्सिबल टर्बाईन आपण हा एक पंप आहे हायड्रॉनिक पंप आहे स्प्रिंकलर ह्या दोनच गोष्टी आपण मध्ये नॉर्मल कंडिशनमध्ये ऑटो मोडमध्ये ठेवतो पण ऑटोमध्ये मोडमध्ये ठेवल्यानंतर जर तुम्ही ओपन केला रस्त्यावरचा तर तिथे पाणी डाऊन झालं तर हा तुमचा लगेच ऑटो मोडमध्ये चालू होतो तुमची कंडिशन तर ऑटो मोडमध्ये कंडिशन चालू करण्यासाठी तुम्हाला जर वाटलं की प्रेशर तुम्ही मेंटेन केलेलं आहे आणि जर तुम्हाला असं वाटतं कोणी मुलांना ते वगैरे रात्री जर तो तुमचा आहे परंतु जॉबी पंप कंटिन्यू माझा ऑटो कंडिशनमध्येच असला पाहिजे तुम्ही काय म्हणतो समजा मधल्या कुठल्या मधल्या कुठल्या आग ते आपण पाईप ठेवले ते डायरेक्ट चालू केलं तर चालू होऊ शकतो का हो, हो. नाही नाही नॉर्मली आपण लाईन चार्ज करून ठेवतो लाईन चार्ज करून झाल्यानंतर तिथे प्रत्येक फ्लोअरला तुमचं पाणी असते नाही. काही गरज नाही नंतर तुम्ही कॅनवॉस कॅनवॉस लावून तुम्ही पाणी युटिलायझेशन करा का पाणी युटिलायझेशन हा त्या टायमाला लक्षात घ्या ज्या टायमाला तुम्ही युटिलायझेशन चालू करणार त्या टायमाला पटकन एका माणसाला परत खाली यायचं आहे आणि त्याला इथं मेंटेन करायचं की बाकी तू पाणी पूर्ण खाली झाल्यानंतर त्याला लगेच ऑटो मॅन्युअल मोड मध्ये चालू करतो आहे की नाही हे कुठे कळेल मॅन्युअल मोड हे आता आपण युटिलायझेशन केलं ना एक प्रेशर घेतलंच हे प्रेशर घेतलंच कळणार हे प्रेशर घेतलंच आता हे प्रेशर एवढं आहे ना, आहे. हा, Actually पाच. आठ ते दहा पाहिजे असतो आठ ते दहा केजे आता मग असे तुम्ही युटिलाइज केला ना हा. युटिलाइज नाही केला म्हणून तुम्ही चार्ज नाही केला आता त्याला. हो, जे तुम्ही आता वापरलं गेलं त्यामुळे प्रेशर तुमचं करायला काय करायचं हे, अं, पंप अं, हो चालू करेल आता. हे पंप चालू करायचं हो, प्रश्न आहे, समोर आपण चालू करेल ओके म्हणजे ते पाणी भरून जाईल तेवढ्या लेवलला आठ ते दहाचा प्रेशर होईल हा. प्रेशर पाणी नाही आणि प्रेशर आहे हा स्प्रिंकलर कोणता पॅनल आहे हा हायड्रोपंपचा पॅनल आहे आणि हा तुमचा स्टँड स्टँड बाय म्हणजे जर तुम्हाला हा दोन आहे दोन म्हणजे तुमचा इथे मॅप तुम्हाला बघा हा दोन आहे दोन म्हणजे तुमचा इथे मॅप तुम्हाला प्रेशर दिसणार प्रेशर तो बोलले पाच दिवस आधी गेले तो वाढेल हो चालेल तुम्ही आता इथे तर तुमचा प्रेशर दिसतो ना तर प्रेशर तुमचं वाढलेला दिसेल पाचच्या वरती काय असतं चालू केलं ना नाही नाही तुमचा युजी टाईपला सगळ्यांना फायर फायटिंग आहे तुमचा लॉबीचा लाईट तुमचा स्टेटसचा लाईट सगळा फायर फायटिंग डिजिवल म्हणजे हा इमर्जन्सी लोड तुमचा तो सगळा आपण जनरेटर बॅकअप वर दिलेला आहे इमर्जन्सी लोड लिफ्टच्या पण त्याच्यावर हो लिफ्ट दिलाय कॉमन एरिया दिलेला स्टेटस लाईट दिलेला आहे युजी युजी मोटर दिलेला आहे आणि फायर फायटिंग म्हणजे आपल्याला डिझेल मेंटेन करायला लागेल पण तुम्हाला डिझेल मेंटेन करणं गरजेचं आहे दोनशे आहे म्हणून तुम्ही लक्षात दोनशे लिटर मी दोनशे लिटर मधून प्रत्येक टाकाला शंभर लिटर माइंड मधून काढून टाकायचं कारण शंभर लिटर आहे त्याची बरोबर खालची लेवल असते शेवटची म्हणजे ती लेवल तुम्ही कधी चालवला आणि जर कधी तुम्ही एअर पकडली तर मशीनला तर मग तुमचा ओव्हरऑल म्हणजे किती आहे त्याची आहे सहाशे आणि फुल फुल लोडला किती लिटर जातात कमीत कमी चाळीस ते पन्नास लिटर तुमच्या एका तासाला जाणार फुल लोडला पन्नास लिटर एका तासाला म्हणजे चार पाच तास चालेल म्हणून तुमची कॅपॅसिटी आता दोनशे लिटर दिली असेल तर शंभर लिटरच आहे असं तुम्ही गृहित घेऊन शंभर मायनस शंभर मायनस पकडायला लागेल ते शंभर कधी लक्षात ठेवायचं तुम्ही आता सांगा आता मला तीन डबो द्यायचं जनरेटरचा द्यायचा एस टी पीचा द्यायचा आणि ओडब्ल्यू सीचा द्यायचा सी अजून तुम्ही आपण चालू केली नाहीये जे तुम्ही मला हा हायड्रल हायड्रल आपण टाकून तो फिरवायचा हा परत आता कोणतरी देऊ नाही नाही आता आता आपण एमएससीबी एमएससीबीवर ठेवलेला सर आता हा आपला एमएससीबी वर आहे हा बाय हुक अँड क्रूक आपण नॉर्मली कंडिशन ज्या वेळेला घेत जाईल ना तेव्हा तो आपल्याला इकडे घ्यायचा ओके असं इकडे फिरून इकडे आणि मॅन्युअली घ्यायचा मॅन्युअली चेंज ओके मग तो जर ऑटोमध्ये नाही चेंज ना तर तुम्हाला हँड नाही ओके ऑटोवर ऑटोमॅटिक चेंज होतो नाही झाला नाही झालं तर आम्ही हँड टाकायचा आम्ही इकडे फिरवायचं म्हणून हा हँडल आम्ही बाहेर करून ठेवलेला आहे जर तुमचा ऑटोमध्ये हा नाही गेला समजा डिजिट टाकपचा जर हा ऑटोमध्ये काय गेला तुम्हाला हा हँडल काय तर तुम्ही मॅन्युअली करू शकता तो करू शकता तसं प्रोग्रामिंग केलेलं आहे हो हा ऑटो आहे सगळं तुमचे ऑटो अच्छा बघा माझे ते तिथे जरी गेलं ना तुम्ही कॉमन एरियाच्या पॅनल मध्ये तिथे पण तुमचा मध्ये चेंज करून होणार अच्छा आता ऑफ काय दाखवता याच्या आता कंडिशन ऑफ आहे ना तुमचे आता तुम्ही लोड दिलाच ना हा तुमचा इनपुट सप्लाय आहे बाकी लोड तुमचा झिरो झिरो मेंटेनन्स काय असतो पॅनलला मेंटेनन्स पॅनलला मेंटेनन्स जर तुम्ही साईट जेवढा हेल्थी ठेवला तेवढा तुमच्यासाठी चांगली किती महिने काय काय आहे प्रत्येक तीन तीन महिन्यानंतर याला ब्लोअर मारा ते तुमच्यासाठी योग्य असतं कमीत कमी पंधरा दिवसातून एकदा तरी तुम्हाला पंप चालवायचाच आहे पंधरा दिवसातून एकदा चालवणार हो तसं त्याचा मेंटेन असेल आता आयुष्यमान आहे आयुष्यमान तर मेंटेन करणार तुमच्या इथे पाणी मी यूज नसेल झाला पण चालू करणार मग ते रोटेट होणार ना फक्त बघा पाणी स्टॅगिंग ठेवणं म्हणजे थोडंसं काळसरपणा येणं अशातली गोष्ट सर कुठेतरी एक जाऊन रायतर ओपन करायचं थोड्या टायमात हा, हा. पाणी थोडंसं काढायचं नंतर येऊन चालू करायचं ओके ओके म्हणजे ते जे बाहेरचं बाहेर कुठला तरी बाहेरचा ओपन करायचा पाच मिनिटं पाणी जाऊ द्या परत बंद करा याला येऊन चालू ओके म्हणजे करा परत लेवल मेंटेन मॅन्युअल कंडिशन मध्ये ह्याला तुम्ही ऑटो कंडिशन मध्ये पण ठेवू शकता तुम्हाला ऑटो कंडिशन मध्ये ठेवलं तर हा ऑटो चालू शकतो हा ऑटो चालू करू शकतो पण तुमच्यावर डिपेंड आहे मी नॉर्मली कंडिशन मध्ये ऑटो बघतो आता हा ऑटो कधी आता मला आपला प्रेशर कमी झाला असतो हा ऑटो मध्ये चालेल पण समजून जा उद्या जर कोणी तिकडे चालला कोणी वॉल ओपन केला तर दहा वेळा ऑटो मध्ये चालला म्हणून हा आम्ही आता मॅन्युअल मोड मध्ये ठेवतो फक्त हा ऑटो मध्ये कोणता तुमचं नेहमी डिजिटल मेन तुम्ही माइंड मध्ये ठेवा की एमएसबी डिजिटल कन्व्हर्शन तुम्हाला ह्याच्यामध्ये जॉकी बाबा हा नेहमी आम्ही ऑटो मोडमध्ये ठेवतो हा नेहमी आम्ही बाय डिफॉल्ट आणि ऑटो मोडमध्ये ठेवतो कारण पाणी जसं कमी झालं लगेच हा मेंटेन करेल लगेच मेंटेन करेल पण हा आम्ही नाही करत हा मोठा पंप कधीच नाही ठेवत आम्ही ऑटो मोडमध्ये आणि हा ठेवू पण नाही असं मी हा तुम्ही जॉकी पंप नेहमी ninety nine percent hundred percent पेक्षा ऑटोमॅटिकली बनतो ना तो ऑटोमॅटिकली बनतो तुम्हाला बघायची गरज पण नाही हो, पण असं करून दिला असता हो, तरी पण तो बनतो स्वतःचा लेवल प्रेशर मेंटेन करायला जास्त वेळ ना डॉक्युमेंट हँडओव्हर आहे ना त्याचं लेटर माझ्याकडे अजून आहे पण ते तुम्ही कधी डॉक्युमेंट घेणार त्याचा आम्हाला तुम्हाला हँडओव्हर म्हणायचं आम्ही सांगतो तुम्ही मला ते सांगा डॉक्युमेंट डॉक्युमेंटसाठी वेगळं लेटर आहे हे परत तुमचं डेमो ह्याची कॉपी मी तुम्हाला ह्याच्याबरोबर हो, चालतो